El espejo, este martes a las 11 de la noche, los realizadores Andrés Galeano y Rubén Triana presentan el trabajo desarrollado comunitariamente en Tenjo, Cundinamarca, Sofía y el Cosmos, destacado cortometraje con actores importantes del cine nacional. El espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital Televisión más humana.